トレーニングの時間になっちゃう 復活を待っている人は待っている人 じゃないこの毒されがやってくれたらはったああれそういえば私死んだんじゃどどういうことイルハトあなたイルハートに何したのあっとゴッドハト こんな髪の毛の人はいないと思ってたよ私は一体何になったの イルハートで考えてくれたあの幻影魔法かっこバーチャルスキルかっこ閉じるを使おうあの呪文はえっとなんだっけえっと 生稼げないから死んで終わる企画かと思ったのにこうとにかく、ま、あの光の矢に遭遇しなきゃいいわけで今日はもう引きこもってよやっと帰ってこれたのドアを開けあのクソローストチキンなんで あとにかくあれだあの 一部のイルハートに裏切り者がいるとしか思えないと同時に何なんだこのシリーズはとにかくねともかくだあのクソフライドチキンが来る前に何か対策を考えないとどうしようえどうしようどうしようえそもそもなんでこんなことになったの思い出せ思い出すんだ そうだそうだよ赤坂の第一駐車場で勧誘されてコンパのバーチャル YouTuber になんてなろうとしたのが間違いだったんだちくしょうおいおいついていった自分を呪うあの時にあの時に戻れればもっといい会社の VTuber になって今頃幸せなはず り忘れていたけどこれは魔法少女ものもしかしてこれで過去に昔に戻れるどっちにしろここで動かなきゃまたループに戻っちゃうからよしやるっきゃないイルハートの人生を取り返しに行くことができるよしさっさとハトが なんかよく寝たようなそそうだイルハートは歴史改変をするため過去にここは なたの知ってるゾウさんじゃない イロハートを生き抜くよこんな時代でも絶望せず父さんイロハートの生き抜ける確率はきっと1億分の1くらいの確率だと思うけどでも イルハートが一歩前に出るだけで確率は10億倍にも増えるよえさすがに気のせいかともかくイルハートはこの時代で生き抜いて願わくば覇者になる で今日も飢えなくて済むね 中御徒町さんが死んじゃったらイルハートまた一人ぼっちになっちゃうよそんなこと起きたら正直心が折れてしまうよえイルハート時に折れたっていいんだ折れたことを恥じるんじゃないもう生えないと諦めることが恥なんだ生えようと強く願えば きっと誰かが魔法の水をかけて応援してくれるよ <gasps> 中岡千まさんイルハートは生きてても偉大な人気のある人にはなれないかもしれないけどイルハートらしく生きてみるよ イルハートは肉で全てを導く肉マンここに肉大国を設立するイルハートにつくものはその腹を満たしてくれよ我は信長様の武将の一人木下藤吉郎イル吉であるぞ 私はいるハートだけどそれを証明するものはない私は私は にいなくなるのも悪くないかもしれない。中岡ちまちさんの角イルハート 時に折れたっていいんだ折れたことを恥じるんじゃないもう生えないと諦めることが恥なんだ生えようと強く願えばきっと誰かが魔法の水をかけて応援してくれるよでももう誰もいるハートを応援してくれる人なんて 法魔法の水なんてかけてくれる人いないよイルハートイルハートの声はハートハートハートハートハートハート これできっと向こうのいるハートは死にまくるわけねそう思うと何とも複雑だけどもう一度立ち向かわなきゃねもう撮影始まるやっとうよ分かってるって相変わらずコうるさい丸揚げチキンね ためにですね果たして唐揚げ以外に練乳の合う食べ物はあるのかっていうのをね実証していこうと思います今ですねここにはレモンと魚の天ぷらとトマトとなんか